подумать, что тихие ночи Столько хранят чистоты непорочной Сколько еще не сказок Милых рассказов. Где каждая строчка мечтой серебрится Где светлой надежды смеются страницы Там сильных героев встречают преграды Потом лишь награды regret. truth